Ah, uh, ah, uh, Cuarto uh, oscuro está en el aire. El Gamma One está en el beat. Que, que, que, You should have been the cop, fuck hip hop. Hit that freestyle, you wanna get shot. You should have been the cop, fuck hip hop. Hit that freestyle, you wanna get shot. You should have been the cop, fuck hip hop. Hit that freestyle, you wanna get shot. You should have been the cop, fuck hip Soy crudo como el grincore, oscuro y sin soles. Muerto como un ser que anda sin dones, con los pies sobre la tierra y sin drones. Ando flama evitando el síndrome que no compito con mis brothers, los hago crecer como mil flores. No espero que entiendas mis roles Solo hago lo que sé como pintores Pa' estos me vienen a hablar de asco Pero no saben que afuera se tragan a tal pasto Me atasco, luego renazco y te aplasto El camino no es muy largo si te cerras en el frasco Oh shit, esto es un nuevo cimiento, no te asustes Viendo el panorama y abriéndoles Por los viejos y por los nuevos digo bless que no cobro por favor, esa vez y cada uno es responsable de lo que sabe. Callarse es parte del ajedrez Pero mis ojos no mienten porque saben lo que ven, kid Ya soy grande y ya puedo entender Quién te da la mano y quién te da al revés Pasas el tiempo y que puedo perder Si muchas preguntas que tengo dejo de responder Manténgase fuera del enlace si quieres pasar, solo siéntese o acérquese, que esto no es fe. Es contenido sano, así que ármese sin internet o pasando a cassette. Es lo mismo perro, así que mándele sin estrés, aunque sean tres. Todo se forma pudriéndose que ah, vengan a bardear, pero después no se quejen porque acabo de empezar. Ah pueden pasar Pero después no se alejen porque acabo de acertar Que vengan a bardear Pero después no se quejen porque acabo de empezar Ah, pueden pasar Pero después no se alejen porque acabo de acertar Shit, cuarto oscuro está en el aire El Gamma One está en el beat Thank you.